新手需要买缠手带吗？答案一定是需要的。你穿裤子啊，要不要里面穿内裤？你穿鞋要不要穿袜子？其实一样的道理。但有的时候新手候跟我较劲，说我不用缠手带。那不带缠手带有什么后果呢？比如说打拳，跟拳套一蹭，把这个皮蹭掀了，然后没有手腕的固定呢，可能你这手腕就戳了。但是还好啊，不是很大的概率你会戳骨折。所以你说较劲，你不带缠手带，我就让你不带一次。哎，你受伤流血了哈，你需要缠手带吗？你给我个答案，你需要。我用了 H P W 机械凝胶拳套，哇，有凝胶在里面，我是不是？ 是就可以不用缠手带了呢。好，请问你穿一个保护性特好、特厚的一个棉裤，你是不是就可以不穿内裤了呢？一样的道理。啊，所以缠手带很重要，一定要有。